दोस्तों आपके लिए है यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए बेस्ट वीडियो रिकॉर्डर ऐप जी जो मैंने डाउनलोड कर रखा है एक्स रिकॉर्डर अब यूट्यूब से कैसे डाउनलोड कर सकते हो ये देखिए आपको ही लिखना होगा इस पर स्क्रीन रिकॉर्डर ये जो सेकंड वाला है स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो ऐप ये सबसे अच्छा वीडियो रिकॉर्डर ऐप है आपके वीडियो बनाने के लिए इसे डाउनलोड करें और यूट्यूब पर अपने प्रोडक्ट की वीडियो बनाएं दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे भी सब्सक्राइबर बढ़ जाए ठीक है ना और आगे से आगे से आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी ठीक है दोस्तों goodbye